Vemos la desigualdad de género con tanta claridad eh, que, nos, duele, ¿no? Nos revela, nos empuja a la desobediencia y a veces eh, tal vez una piensa sería más cómodo no verla. Mi vieja empezó a descubrir el feminismo. ¿no? Y de alguna forma lo llevó a, la casa, como hacemos las feministas, Porque la revolución empieza primero por una misma. Las secciones policiales, donde se pone, se prioriza en todo caso cómo la mató, ¿no? Eh, y no tanto eh, la problemática de cómo no se pudo prevenir esta idea falsa de que las mujeres feministas odiamos a los hombres o que es una guerra, una batalla, son, todos, son todas eh, miradas erróneas, ¿no? que en realidad eh, la idea es caminar a la par. Lo que pasa es que siempre nosotras vamos más atrás. Nada que perder.